गुजरात की भाजपा नेत्री रेशम पटेल की कहानी बेहद दिलचस्प है उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है उनके पिता को उनकी मां की हत्या के आरोप में जेल जाना पड़ा और उनका अपने पति से भी तलाक हो गया अपने दो बच्चों के साथ अकेली रहने लगी बाद में वे पाटीदार समाज के आंदोलन से जुड़ गईं और हार्दिक पटेल के नजदीक भी आई लेकिन हार्दिक पटेल के साथ वे ज्यादा दिन नहीं रह सकी और उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया रेशम पटेल के बारे में यह कहा जाता है उन्होंने फिल्म लाइन में भी जाने का विचार किया था और पाटीदारों पर बन रही एक फिल्म में बतौर अभिनेत्री वे शामिल भी हुई उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके राजनीतिक जीवन पर धप्पा लगाने के लिए एक अश्लील वीडियो वायरल किया गया था जिसके बारे में उनका यह कहना था कि यह मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश थी यही वजह है कि उन्होंने इस अश्लील वीडियो का बराबरी से मुकाबला किया और इसको लेकर कोर्ट में केस भी किया पता यह भी चला कि